करना ग, हाँ तुम्हारी तो गर्दन तो की लंबाई भी खत्म हो गई ये वैसे भी पूरी घूमी नहीं थी है राइट मैं वो पूरा घूमना पहले थे घुमाने में थोड़ा यूं दर्द हो रहा था हाँ। अब तो घूम रहा है हाँ, हाँ। चटकी हुई है ना तो, तो अब हाँ। जाके घूम रही है गर्दन हाँ। थोड़ी बहुत तो आज मेरे साथ में शिवम है शिवम हमारे ही बिल्डिंग में काम करते हैं और शिवम क्या उम्र है भाई होगी तो सत्ताईस अट्ठाईस साल सत्ताईस अट्ठाईस साल हाँ अच्छा तो शिवम को आज चार पाँच छः दिन हो गए गर्दन इसकी कैसी कर गई थी इसने बीच में दो सेशन तो लिए थे उसके बाद नहीं लिए थे कितने सेशन दो सेशन हाँ, दो तो अभी ठीक हुई है नहीं हुई है कितना ठीक हुई है आज थोड़ा बहुत है तरफ इधर अभी हो रहा है गर्दन पे हाँ तो ये होता है कि जब पूरी तरह से आप ये भी देखें कि बहुत ज़्यादा टाइट है दिन भर बैठे रहता है चलता भी रहता है यानी कि एक्टिविटी रहती है हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है फिजिकल काम ज़्यादा है और सोते कैसे हो ऐसे सोते हैं बिना तकिए लगाते क्यों तकिए क्यों नहीं लगाते किसने बोला तकिए आएगा तो लगाते हैं तो तकिया नरेंद्र आज इनके तकिया ला देना ठीक है मेरी तरफ से तो तकिए के साथ सोना जरूरी है जब तकिए के बिना सोते हो तो ये दिक्कत ज़्यादा आती है पूरी पीठ अकड़ जाती है जब जितनी ज़्यादा पीठ अकड़ेगी शेप शरीर का खराब होने लग जाएगा उसी की वजह से ये बार बार हो रही है और वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा कि शिवम कितना परेशानी में है और कैसे मैनेज कर रहा है और आप में से भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप एक्टिव प्लस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और शिवम और कुछ बताना चाहोगे बोलना चाहोगे कॉन्शियस मत हो आराम से रिलैक्स होकर बोलो क्या बोलना चाहेंगे तो अब ऐसे कोई दिक्कत होती तो बोलते हैं बस अब तो ऐसे प्लान में कोई भी दिक्कत है नहीं दिक्कत नहीं है बट हाँ इससे तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क पड़ रहा है हाँ, हाँ, गर्दन से हाँ, काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है तो कैसे क्या क्या दिक्कत आ रही है अब बस ये थोड़ी सी गर्दन नहीं घूम रही पहले जो दिक्कत थी उससे काफ़ी आराम मिला है हाँ, आराम तो मिल गया बट अगर ये गर्दन पूरी नहीं घूम रही है हाँ जी इधर से हाँ तो गर्दन की लंबाई भी खत्म हो गई ये वैसे भी पूरी घूम ही नहीं रही है राइट बहुत ज़्यादा अखड़ी हुई है तुम थोड़ा सा हाथ वाथ भी चलाया करो छोड़ो एक से ढीला कीजिए हाँ, तो मैंने अभी सेटिंग पोजीशन में करके इनके नीचे के थोड़े से जॉइंट्स स्पाइनल जॉइंट्स खोले हैं अब मैं देखता हूँ कि डॉसल जॉइंट्स कितने खुलते हैं और फिर मैं नेक के एडजस्टमेंट करूँ लेटर हूँ अब थोड़ा सा गर्दन में थोड़ा सा बच्चे का ये करने से हाँ, हाँ। चटकी हाँ। हुई है ना तो, हाँ। आप जाके घूम रही है गर्दन हाँ, थोड़ी बहुत हाँ, जाओ ये सामने रख लो और यस ये सारा इसका पॉस्चर ही खराब हो गया एक्चुअली इसे टर्न करेंगे मेरी तरफ करवट ले लो मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ इस तरफ घूम जाओ इस तरफ घूम जाओ घूम जाओ मैं गर्दा तो कर ही रहा हूँ आएगा तो मैं कमर भी कर देता हूँ कमर पेट तो कम करो वो कचौड़ी खाते रहते हो हाँ, हाँ। आज आया कचौड़ी वाला नहीं आज नहीं आया आज नहीं आया आज तो नवरात्र है तो भंडारा लगेगा लेटर लेटर चीजें इजी ये भी अटका हुआ है सीधा रिलैक्स करो आराम से अब ये ऊपर के जॉइंट्स खुल रहे हैं नीचे के पहले खुल गए थे अब देखो गर्दन वहां पे है अब नहीं उतना हो रहा था हाँ, हाँ, हाँ। मैं पूरा सर घूमना पहले आए थे घुमाने में थोड़ा ही दर्द हो रहा था अब तो घूम रहा नहीं गर्दन में जैसे पहले तो तकिया लगा के ही सोए बिना तकिए के बिना मत सोए और बिना तकिए के सोएंगे तो ये दिक्कत आप सबको भी किसी को हो सकती है है ना तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो शिवम थोड़ा सा कॉन्शियस है वीडियो के लिए क्योंकि मैंने उसको बुलाया था मैंने कहा तेरे साथ वीडियो बनाएंगे और इसलिए so thanks for watching this video channel को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और तुम भी दिखाओ ठीक है ठीक है थैंक यू